अब वो इनफाइनाइट नैनो बैटरी लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता और अब ये देखो बच्चों ये सिम कार्ड देख के इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो क्योंकि ये सिम कार्ड नहीं इन्फिनिट नैनो बैटरी है ये क्या जरूर कुछ कर पाए पापा ये क्या हो रहा है सिक्योरिटी ब्रीच बच्चों जल्दी करो तुम्हें लाउंज एरिया में रुकना होगा चलो नैनो इनफाइनाइट बैटरी लेकर रहूंगा करने आए हो उसे भूल जाओ क्योंकि अब एकांश आ गया ये एकांश कौन है मैं ही हूँ एकांश एक से बढ़कर आ जाओ अब शौक का मजा लो बच्चे तुझसे मैं बाद में नहीं पटलूंगा वापस आ